Assalomu alaykum kanalimizning obunachilari va mehmonlari. Bugungi hikoyamiz aka ukalarni mehr oqibatini, aka ukalarni mehr oqibatli bo'lishiga va ularning o'rtasidagi muhabbatiga sababchi bo'ladigan ayollar haqida. Agar aka ukani mehr oqibatli bo'lishiga ayollarning hech qanday aloqasi yo'q xotinini hech qanday aloqasi yo'q deydigan erkaklar bo'lsa, mana shu hikoyani eshitib qo'yishni tavsiya qilamiz. Biz boshladik. Bir mahallada aka-uka juda ham inoq yashar ekan. Butun mahalla ahli ularga havas qilar ekan va ulardan o'rnak olar ekan. Bir kuni aka ayoli bilan o'tirganda aytib qolibdi men ukam bilan juda ham oqibatlimiz ukam menga mehribon men ukamga mehribonman bizning oqibatimizga hamma havas qiladi bizdan ko'pchilik o'rnak oladi debdi shunda ayoli ha to'g'ri aytasiz lekin sizlarni mehr oqibatli bo'lishlaringga o'rtada ayolni ham hissasi bor deb qo'yibdi shunda er hech qanday ayolni bu yerda hissasi yo'q. Chunki sen kelmasingdan oldin ham men ukam bilan juda ham mehr oqibatli yaxshi yashardik. Ukam bilan janjal qilmasdik. Ukam menga mehribon edi, men ham ukamga mehribonman va mana hozir ham xuddi shunday. Bu yerda seni hech qanday aloqang yo'q debdi. Ayol ham indamabdi. Oradan 3-4 kun o'tgandan so'ng er ishdan kelganida ayol boshlabdi. Ukangiz bugun o'g'lingizni urishibdi, debdi. Shunda aka, nimaga urishibdi? Ha, balkim biron ishini qilmagandir, balkim bir xato qilgandirki urishibdi. Urishadi ham, chunki amakisi haqqi bor debdi va shu yo'l bilan ayolini ovozini o'chiribdi. Oradan yana 1-2 kun o'tgandan so'ng ayol yana shu gapni gapiribdi ertasi kuni yana shu gap indinga ham yana shu gap va bir kun ishdan kelganida ayol eriga baqirib ketibdi ukangiz o'g'lingizni tinch qo'yadimi yo'qmi bugun o'g'lingizni shunchalik uribdiki o'g'lingizni badani ko'karib yig'lab yotgan ekan nima ukangizni qasdi bormi o'g'limizni o'ldirishmi niyati deb akasiga baqiribdi va nihoyat pichoq suyakka qadalibdi aka jahl ustida ukasi bilan urusha ketibdi bu gaplardan keyin pichoq suyakka qadalibdi xullas akani jahli chiqqan to'g'ri ukani oldiga borib janjal qilib urush qilibdi va oralariga sovuqchilik tushibdi shu tariqa har kuni aka uka janjal qiladigan o'rtada mehr oqibat qochibdi janjal bo'laverib janjal bo'laverib shu darajaga yetib boribdiki aka ukani o'rtasiga devor tushadigan bo'libdi va xullas devor tushibdi aka ukani uka akani ko'rmaydigan qiyomat diydor bo'lib ketibdi va oradan yana bir kunlar oylar o'tganidan so'ng ayol o'sha devorni oldiga dasturxon solib erini kutib o'tirgan ekan Yeri ishdan kelgandan so'ng erini o'sha yer dasturxonni boshiga chaqirib o'tirib ovqatlanib bo'lgandan so'ng xotin gap boshlabdi manovi o'rtadagi to'siq nima debdi ayoli piching qilib gapni boshlabdi er ha bu devor bu devorni orqasida kim yashaydi ha kim bo'lardi mening jigarim ukam yashaydi ukangiz bilan sizning orangizdan qil o'tmasdi mana devor o'tibdi-yu debdi shunda ayol yana gap boshlabdi esingizdami bundan ancha oylar oldin ukam bilan meni o'rtamizdagi munosabatda seni hech qanday o'rning yo'q degan edingiz mana o'rnim bor ekanki meni deb ukangiz bilan qiyomat diydor yuz ko'rmas bo'lib ketdingiz janjal shu darajaga borib yetdiki hatto mana o'rtalaringdan qil o'tmasdi mana devor ham o'tdi dadasi bu hamma ishlarni men o'zim atayin qilgan edim ya'ni sizlarni o'rtalaringdagi muhabbatni mehr oqibati bo'lishiga mening ham hissam borligini bildirib qo'yish edi xolos qani turing endi ukangizni oldiga borib aybimizga iqror bo'laylik undan kechirim so'raylik mana bu devorni endi buzib tashlang bu devor bu yerda turishi noloyiq menga yoqmayapti debdi va o'sha yerda aka xotini bilan chiqib ukasidan uzr so'rab yana oldingidek mehr oqibatli bo'libdi va devor ham buzilibdi akalar ukalar aka uka uylangandan so'ng ularni o'rtasidagi muhabbat ularning o'rtasidagi mehr oqibatga ayollarning hissasi juda katta chunki ayolingiz ukangizni ayoli bilan opa singildek bo'lsa siz albatta aka ukalikda yashayverasiz agar xotiningiz ukangizni xotini bilan yoki ukangizni xotini akasini xotini bilan chiqisholmasa albatta aka uka ham chiqisholmaydi chunki hozir ko'rib turibsiz aka uka bilan uka aka bilan bir birini go'shtini yeydi buning orqasida kim albatta xotin bor shunday ekan aka ukani o'rtasidagi mehr oqibatga ayolning ham hissasi juda katta agar ayolni hech qanday bu yerda aloqasi yo'q deydiganlar mana shu hikoyani tinglab qo'ysalaring yomon bo'lmas edi sog' va salomat bo'linglar